Pois en Galicia está ocurrendo eh, dende fai, pois eso, dous anos e medio, tres anos, eh, pois é unha pequena revolución eh, dunhas crianzas trans que empezan a visibilizarse, empezan a nomear, sobre todo, unha realidade que sempre existiu, pero que parecía que ninguén quería, bueno, pois eso, visibilizar, que é a transexualidade infantil. O proceso de Sara foi moi do día a día, non hai un antes e un despois, senón que algo que fomos vivendo dende que era moi cativa. Bueno, ao principio eh, trataba de mostrarnos o que la sentía pois, a través das súas vestimentas, dos seus xogos, de, de, sí, de disfrazarse, non? como que ela entendía que era unha muller hiper mega femenina. Eh, logo empezou eh, pois a, a decir de unha maneira bastante clara e aberta pois que de maior ela sempre sería unha muller, sempre proxectaba o seu futuro en femenino. Socialmente non está aceptado pois que o que a xente lé como un neno pois que xogue con nenas, que xogue con monecas, non está aceptado, entonces empezaron os insultos eh, e ese castigo social hacia ela pois provocou que deixara de ser esa nena bueno, máis espontánea que era antes, non? E aí sí que xa empezamos a ver un certo sufrimento, logo ademais pois xa nos enteramos de que no colexio pois, eh, lle chamaban mariquita ou, bueno, que podemos considerar acoso. Era, era unha loita eh, contra casi todos os estamentos, non? E onde les era, era o personal sanitario. O personal sanitario hai moito desconocemento, había moito desconocemento, ahora nestes tres anos evidentemente fixeronse moitas cousas e entonces xa é outra cousa, xa se ve de, de, desde outra maneira, desde outro punto de vista. Non? e o ámbito sanitario había moito desconocemento. En algúns casos, eh, eu non diría desconocemento, eh, en outros casos incluso, se non falamos de mala fe, non había unha boa predisposición, ni moito menos. Quer dizer, se o, se o que pensamos que a preocupación eh, o máis importante é o interés do menor, é que o menor pois, eh, vas a un profesional que te axuda, en, en realidade non atopábamos nada disto, non atopada. Ahora, ahora sí é certo que ao andarse tantos pasos si se ven preocupacións e si se ven eh, certos avances, pero a verdade é que encontrábamos moi pouca, moi pouca, moi, pou, moi, moi pouca preocupación, empatizaban moi pouco cos problemas e non, non había, había moi, moita falta de formación e de interés ne, ne, no ámbito sanitario. E logo, cando xa a cousa se destapou dunha maneira máis aberta e ela decidiu que quería facer o tránsito, pois eh, eu creo que despois xa, xa o vivimos dunha maneira máis relaxada, máis, en fin, eh, quero dicir que no, no sentido de que unha vez que ela fixo o tránsito, eh, pois eh, esas tristeza, ese ese, ese malestar, ese chorar constantemente, desapareceu, non? Sara foi andando o camiño con, creemos, bastante menos complicacións das que esperábamos. E agora, eh, Sara realmente é unha pequena máis, casi que danzas propias dunha pequena, cos medos propios dunha pequena e ca felicidade propia dunha pequena. Pero non con, ese, con, ese, con esos medos que tiña anteriormente, con ese dormir pola noite, con esa tristeza que tiña, non? cando tiña seis e sete niños, que pues, pois, a verdade pues, pois, tiña, tiña unha tristeza, tiña esa doble vida, tiña, en fin, non? como pais este, veste, veste afectado, non? Veste, veste, porque ves que algo pasa. Eu creo que non, non imaginábamos que, que íbamos a ter estes anos tan, bueno, sí, tranquilos nese sentido podemos decir, para nada. E todo o que ten que ver ca asociación era inimaginable, non, que, que fora a suceder e tampouco probablemente era inimaginable eh, que houbera este apoio social ou esta, bueno, este, sí, apoio social hacia, hacia os nenos e as nenas trans. A verdad que non, nin nos mellores soños probablemente podíamos imaginar que a cousa fora tan ben. Antes era unha realidade unha realidade que estaba ignorada e ora a xente pois, eh, pois eh, está máis concienciada, hai, hai moito máis, hai unha visibilidade moito, moito maior. Entón, claro, eu se me preguntan fai tres anos se, eh, se me vexo neste punto hoxe ou se nos veríamos neste punto, eu diría é imposible. Se logramos que cada pai, que cada nai vexa queira o seu fillo e a súa filla trans como se querría calquer outro fillo, sen ningún tipo de límites, eh, probablemente o noso traballo eh, casi casi estaría eh, terminado non? nese sentido, porque cando as familias apoian as crianzas trans calquera loita que vayamos a, que vayan a, a, a iniciar vaise lograr, porque eh, tendo a familia detrás eh, é eh, eh, fácil, é eh, relativamente fácil conseguir os logros. O difícil é cando eres unha, eres, non te identificas co xénero asignado nacer e encima non tes o apoio familiar. Eso é o peor que a unha crianza lle pode suceder. Co cal, no, no momento en que todas as familias apoyen as súas fillos e as súas fillas trans sin ningún tipo de límites, probablemente eh, o noso traballo eh, estará realizado. Non sei se é unha utopía, se algunha vez eh, se chegará a suceder, eu espero que sí, eh, neso estamos traballando, non? Que, que as familias queran e respeten, que a sociedade entendan que isto é algo que, que a diversidade é un valor a respetar e, eh, e que os políticos entendan tamén que necesitamos, precisamos leyes que nos confiran todos os dereitos que como persoas teñen que ter.